Listen this and take this Life is a difficult nowadays Danger man you and you tunga Please crease up and be bituma abakene nabo ni abantu sogokuru yabyaye batatu bakiri bato bagakundana akimara kuba bakuru nyamuto yaragenda arakena abakuru kuri gwe barakira bati nabwo twafitese umutindi ati yaba yava mu mubiri akareka bambe kudusebya kuki benshi bakunda bapfu bakarusha abazima ururimi rubeshya ngabo rutemuye umunyawinjya ry'ubururu burakari papa wanjye iyo oh yasuraga biwe bamuturaga ibibazo byinshi baba batamushaka bakajya mu mashuka ikibyinge kiraturika baje kumwerurira ko batamushaka ngo ntazongere kugaruka mu rwabo mpira mu rwawe si mpira mu rwanda tujya mu mashuri abana badata wacubaga n'ubusinzi aze data hararemba ndakabaza mu wanabara aze data yitaba imana imodoka nyinshi mu rugo ziraparika benshi bakunda bapfu bakarusha abazima days and take it easy. Life will change, and as a weekend, you're going to be a better young nzizi turi n'aba bantu bose bamemukiye aaa nawe fata icyemezo nuzi